Wahnsinn. Das war der erste? Ja, ja, da kommt schon noch einer. Nett. Einer geht noch. Da muss der Hosenwechsel drin ist. das pfeift. Ich hab's doch Das reicht ja. Je nachdem, Schluss Ja, dritte ist Günther, kommst du mit zu mir? Na gut, komm ich mit Weil du der aller, allerwichtigste bist. Ne? Liebe Gäste, liebes Geburtstagskind. Anlässlich Geburtstag von Günter Jurich zum 70. Ja, möchten wir uns einbringen mit einem dreifachen Salut. Salut schützen. Wie gehabt. Pulver also, 5. Anderthalb Stück, wenn du brauchst, ich liefere von 21 Tropfen Ladung setzt. Nein, da können wir nicht durchkommen. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. An halt den Nee, das ist schwierig. Zündhütchen setzt. Das ist schwierig. Lange mehr. Spannt den an. Hochlegt an. Hochlegt an. Die Hände hoch. Geht Feuer! Oh. Der war gut. Kommt jetzt her schnell. Nee, geht nicht. Ich muss erst mal gucken hier. Dein Mann muss ja auch mit drauf, wenn die gerade schon Leute Da kommt was runter. Ich kann ja nicht bloß immer von hinten haben. Du bist ja keiner, wer das war. <laughs> Soll ich jetzt so sagen? Nee. Ladestock zieht. Ladung setzen. Ladestock zieht. Ladestock setzen. ein. Alle in Ruhe. Zünd hinten setzt. Bunting on. Hochleg an. Gib Feuer. And you're Wir hatten das schon mit Unterwäsche genannt, aber Tampons haben wir nicht gesprochen. Zum dritten und letzten Salutschuss. Pulver Bill. Da er det klokk ti. Da er det omsett. Da er det klokk ti. Nå blir det Also ja, Atomfrauen nicht, nicht regeln. Mal in Ruhe. Tötwitschen setzt. In den gehobenen Alter ist das Rollen Spannt den Horn. 8 Punkte, 6 Punkte, 4 Punkte. Aber? Mein Günther, alles noch einmal für uns. Mehr war nie drin, wir üben noch Arbeit und wir haben das Blümchen für dich. Mann, ich hab Ja, ich hab das nicht Hier. Unsere Frau wird sich freuen, die mein einkaufen, es kommt nächstes Jahr wieder. Zum 8. bringen wir keine Menschen. Das kleine Dämmchen. Man kann sich dann mitnehmen, ja. ja. Aus der Gehen wir dann weg. Was schießen oder was? Wobei, stelle ich mich so Die ist immer hingegangen. weiß es rein. Mist schon mal Stiegelauf. wenn ihr bis damit dann nicht zurechtkommt, dann ist das alles. Oh, Micha! Haben wir heute geredet drüber, oder? Schweizer Achse.